Odkud to máš? Z Answer.cz. Z Answer.cz. Ale my ještě nemáme internet. Máš internet? Tak toho využij a objednej něco z Answer.cz. Nyní přidáváme na nákup 200 korun.